Kementerian Kesehatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia. Alahan teruk, hamil, masih menyusukan badan dan mempunyai masalah imun dalam badan tidak akan diberikan suntikan. Hello guys, bertemu kembali di update video vlog unit bergerak Jabatan Penterangan Papar di mana uh, sebelum yang mula-mula tadi kami di One Homeway uh, ah, dekat tu kampung uh, ada satu kampung sana namanya Baun ka. Ini kami menuju ke kampung uh, Dambai. Uh, ini jalan yang kami lalui sebelah tu rel kereta api lah. Okey, sama-sama kita layan di video. Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia. Vaksin ini akan diberikan secara sukarela dan percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas dapat ilang mati na putong dapat okay, selesai kami uh, melaksanakan hebahan di kampung uh, antara Sumbiling dan Kampung Baung betul. Uh, jadi tempat yang kami tuju yang selepas ini uh, sebenarnya kami ingin ke ke Sumbiling, tapi uh, kita punya JV ini bagi tahu ada satu kawasan penempatan di depan itu banyak rumah jadi kami buat lagi hebahan di situlah dan uh, dalam pertugasan ni kami ada tiga orang petugas saudara Yusri uh, saudara Jainal dan saya sendirilah okey sama-sama kita layan blok ya okey you fasa ketiga bulan Mei hingga Februari 2022 individu berumur 18 tahun ke atas setiap individu akan diberikan dua dos suntikan bagi jenis vaksin yang sama. Okey, kami menuju ke uh, kampung Tampai untuk melaksanakan satu lagi bahan uh, ah, di mana di kawasan ni kan memang dia punya rumah-rumah ni berjauhan dan uh, memang keadaan inilah agak mencabarlah kalau masuk lagi ke kawasan di pedalaman ini. Oke, sama-sama kita tengok 65 tahun ke atas, individu yang menghidapi penyakit kronik seperti penyakit jantung, obesiti, diabetes dan tekanan darah tinggi serta orang kelainan upaya OKU. Fasa ketiga, bulan Mei hingga Februari 2022, individu berumur 18 tahun ke atas. Setiap individu akan diberikan dua dos suntikan bagi jenis vaksin yang sama. Walau bagaimanapun, penerima vaksin akan disaring terlebih dahulu untuk dibuat penilaian risiko. Individu yang mempunyai alahan teruk, hamil, masih menyusukan badan dan mempunyai masalah imun dalam badan tidak akan diberikan suntikan. Tuan-tuan dan puan-puan, pancer ya, tiba-tiba bilang kawan dekat pun ini lah, apa? tinju itu tinju ini lah kita tempat dulu tempat tempat apa depan tuh, depan tuh ada bang rumah Hah? ada rumah selalu sebelah sana juga kita nutup kan Negeri Sabah ingin memaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia. Vaksin ini akan diberikan secara sukarela dan percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Buat masa ini, pemberian vaksin akan diberikan secara berperingkat iaitu fasa pertama bulan Februari hingga April 2021 bagi petugas barisan hadapan. Fasa kedua, bulan April hingga Ogos 2021. Warga emas berumur 65 tahun ke atas. Ini laman setawang www.vaccinecovid.gov.my Okey, selepas uh, kami melaksanakan IOW di uh, Sembiling, uh, ini jalan menuju ke Kampung Ulu Sapat. Uh, di mana uh, kami singgah dulu sebelum ke Ulu Sapat, kami singgah dulu ke Taman Villa Anggun. Ada perumahan di sini rupanya. Kamu boleh tengoklah ini rumahnya ni kan, nak tahu berapa satu lotnya. Mungkin ada barangkali uh, 300 ribu kali kan? So, cantik juga lah tempatnya Ada luas sedikit ha, Kamu ambil lah yang sebelah corner tu ha, Mungkin ada macam ada kosong lah Ada berapa buah rumah ni kosong Okey, kamu lain dulu Kesihatan Negeri Sabah ingin memaklumkan bahawa Kementerian Kesehatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia. Manapun, penerima vaksin akan disaring terlebih dahulu untuk dibuat penilaian risiko. Individu yang mempunyai alahan teruk, hamil, masih menyusukan badan dan mempunyai masalah imun dalam badan tidak akan diberikan suntikan. jam berapa? Oh. Terus aku ikut sini. Ini keluar di tengah-tengah sini kan? Oh, dekat tuh tuh sudah. Cepat. kita cepat itu. Nah, ini yang kami kedai berapa? Kan, Bang? Hah? Enam jantan. Ya lah. Restoran di pak. Iya. Nah. Salah lalas. Bayar dia dekat. Nah, dari sini sudah lipas kan itu, Bel? Belum. Hah? Yes, belum. Karena itu restoran sebelah kanan. sini lah kita timbang banyak rumah ni kan Ya, saya boleh ada sini orang pompa pencet Ya, boleh berada sini ya. Aduh, saya terlupa untuk ambil uh, footage video di Ulu Sapat di situ Tapi memang ada ambil gambar Sebab saya um, ada jumpa satu orang perempuan bah uh, Bukan perempuan Ini owner rumah yang di depan tu Ada satu makcik tua tu bah jadi uh, saya asyik menerangkan dia punya macam cara untuk daftar My Sejahtera dan daripada My Sejahtera tu uh, kita boleh uh, daftar untuk uh, vaksin. Uh, jadi saya ajarlah macam mana cara untuk untuk apa ni masuk My Sejahtera tu. Uh, selain itu saya terangkan jugalah uh, vaksin ni memang untuk menghindari ni covid kan jadi kita kena patuh dengan arahan kerajaan lah untuk ambil vaksin ni. Tapi Kementerian memang secara sukarela. Okey, kali ini kita di kampung program uh, imunisasi uh, COVID-19 kebangsaan. Sapat. Ha, ini program pasar pemberian pasar vaksin ini ha, dijalankan kita untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia. Vaksin ini akan diberikan secara sukarela dan percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Okey, selesai kami melaksanakan hebahan uh, mengedar bahan penerbitan di pasar ikan Kampung Sapat. Uh, di mana uh, di sana juga saya ambil kesempatan untuk menerangkan macam mana untuk uh, mendaftar di apps My Sejahtera tu. Saya tunjukkan lagi di telefon uh, ini cara-cara dia untuk daftar vaksin ada dia punya yang khas tapi kamu kenalah ini update itu app lah kalau kamu tidak update nah, kamu tidak dapat tuh daftar vaksin senang saja just tekan itu app uh, ada satu tempat tentu Nah, jadi kamu boleh uh, apa daftarkan diri kamu sendiri untuk mendapatkan vaksin. Tapi yang penting nomor telepon apa mesti apa orang bilang update lah. Jangan tidak update tuh nomor telepon sebab kamu akan dikontak tuh nanti. Ah, jadi kami pergi lagi Sabah satu tempat di Kampung Safat. Kementerian ah, Kesihatan ini Malaysia akan melaksanakan uh, program sebelah, imunisasi uh, COVID-19 kebangsaan. Ini, ada satu program gerai, gerai jual ikan juga di sana. Dijalankan uh, untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus situlah, membina uh, imuniti penduduk Malaysia. Vaksin ini akan diberi lindung diri, lindung semua. Sekian dan terima kasih. Alright, selesai juga petugasan kami uh, hebahan umum di kawasan Dun Limbahau. Uh, ini antara mereka yang kami jumpalah. Uh, orang ramai yang saya jumpa untuk pagi ini uh, risalah-risalah uh, dan ini rumah makcik yang saya cakap tu. Uh, di mana saya menerangkan macam mana untuk mendaftar My Sejahtera untuk vaksinisasi uh, program itu. Jadi ini di apa di sapat uh, kalau tunggu fresh fresh ikannya jadi siapa yang berkesempatan uh, daripada kike kah papar kah kamu ah, uh, singgahlah di sapat sana banyak ikan-ikan fresh di situ uh, ini ada juga orang jual uh, sayur-sayur dan ini ada satu restoran uh, Aji Prime nama dia di sapat datanglah dia punya rojak sedap oke okay? So terima kasih kerana mereka yang uh, sudi melihat ini uh, update video teman dan kita jumpa di update video yang akan datang. Jadi kamu orang mata lah tengok ini apa uh, lempuk ini sapi di pantai manis. Okay, bye bye.